Salut! În seara asta vreau să-ți vorbesc despre a iubi. Mulțumesc, Mirela. Uh, nu știu dacă știi, dar e primul verb pe care l-am făcut uh, când am început aceste videouri și vreau să mai vorbesc o dată. Ei bine, uh, nu știu ce înseamnă a iubi. Te rog mult să-mi comentezi, dacă poți, uh, ce înseamnă pentru tine. Însă, așa cât de cât a iubi, cred că este a te iubi pe tine, în primul rând. Uh, nu egoist, cum uh, susțin uh, anumite religii, ci pur și simplu dacă tu nu-ți acorzi respect, atenție, afecțiune, grijă, nu ai cum să le acorzi celuilalt. Și toate astea împreună înseamnă a iubi pentru mine, deocamdată. Și mai cred că fiecare uh, clipă ne învață despre a iubi. Și așa încât nu prea cred uh, niciunui om care susține că știe ce înseamnă a iubi și că el, el iubește. Asta e părerea mea. Uh, Poate sunt anumite situații, acum îmi vin în minte, când, de exemplu, un om uh, își sacrifică viața și poate chiar și o pierde pentru a salva pe altcineva. Cred că clipa aia uh, este clar a iubi. Cred că atunci clar iubește. Pentru tine ce înseamnă a iubi? Ciao!